тетенька Гоюкукан, Амкоду Бигир, Амкоду. Huakan magana kitar matar tula juwa asi sururat juwal hawan jepta dogoto jen kumakot tuliwa <coughs> sururan asi kana wut kallo tadu jur boyil tawat jure jure asal kalau hutu itu dong itu yang pakai ju ju ya war o jarak ju dari sekarang manen sururan udi mawi ju ya hawan jepki hawan lah terus Cai tenagat matan dula kung akan mo isa icecep. Cai tenas teda. Kalan mawari cialtelut. varayacağım. Uğurlarla ilk kolu var. Gavulunu boyatan ayarda asayını. Halga kanma bakara uğrayız tanıvandı. Boyadıklı. Gavullar gavullar. Anman hutacım ngojaran. Halga kanma pavudu. Manaran karmandı. Asayı vıkıldı. Kasururap itu kungakan amakan ang tawajin songon jud nutara asin illanda surura julavur umara taladık yurdu var içeçildi umukan delin toka kungakan amukadu no amukadun bejeri amukadun tare وعلت الله Ridatem ilal bina. Ayat. Yaptil. Yaptil benar. <laughs> Dalba angela. Itigallan asi. Bi oror mojavan akta. Idum giskot. Marduktin. pajab pajabdirin. Tab javanar. Uçakilvi. Uçakilvi. obnuqaanma uyye juuwarni saallu dulinmaan omaana dulinmaan atar dudaye ekul jabtil ujjere puskay aasiyiktin soomamat taalitta pugunaajib nugaruwatin nugarngiitin Turucu aldım boyasıyla turucu. Numara brava. Urinara bargi toya var iler. I Kral bira. Teban no bira. Ugun ka hog te bomo. I gugun son Oy, sung tamu. Ultramarana. Oi, te mannä. Tuuksa jälätär. Ja kummassa luola kõrgit. Jõptiimassa tuuksa. Kalaravar. Kim, kim, kim. Juurboja. Sitten tuotit. Tuon jättää nuoruotin tapuoji jomner. Kalarituuvat. Että on mukotsa. Yani öyle öyle uyetten öyle bakacağım durumu. Sorulun. Çup. Ayırın modu. What? Geçen dozu. Östetten bakın da numarvat. Yavumlar. Geçen tuğsa yedin. Tuğsa yedin. Çup o pet ayırın. What to a marvelous spasi. Мальмасар. Спасли мужик с этим, с одной. Ой, манауранным макар.